on m'a donné Fidèle. Bon, mais je voulais pas si tu vas changer ça, Non, non, non. Non, eh, tu ne comprends pas ça. J'ai dit, j'ai demandé visa de France, France, Paris. Mais c'est bon, on a donné dans le passeport là. Ça, c'est Fidèle. Moi, moi, je connais qui dans Fidèle. Ah, elle n'a pas même dit, un bête ou bien. J'ai dit, eh, eh, eh, celui que je savais voir, il est à Paris si moi je ne sais pas que je qui va m'enlever Ok. Oui, oui, de toute façon, y a longtemps que vous ne pouvez pas combien oh, c'est Oh oui, tu peux refuser comme tu veux, c'est pas grave. Hé, hé, Est-ce que c'est des Oui, oui, tu dis c'est comme que toi tu parles bon, comme, comme tu pas ça. Sinon, à que toi tu as fait visa, que tu dis tu viens à et puis au lieu de travailler à Abidjan, on travaille dans ces qui là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, d'accord. Oui, c'est bon, on est appliqué là. C'est bon ça, c'est bon. Oui, oui, je ne vois pas, c'est bon, mais vous ne vois pas. Vous n'avez pas gardé, c'est bon. Eh, eh c'est bon. Ah. C'est forcé ou bien Quelqu'un demande quelque et tu dis non, on t'a donné ce qui t'arrange. Est-ce que c'est ce qui t'arrange que je Qui est Mathieu Le nous s'il me demande, que qui est Mathieu Il dit Mathieu, c'est moi, on est qu'à machin, on encore lui apprendre les choses dans son YouTube, il écrit qu'on peut il y a voulu ça c'est dimanche. Alléluia Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mettez les dents qui, au nom du fils moron, de son conscient et du maïs. Les plans de God, God dit le courrier nous jusqu'au monde de la bouffe. C'est pourquoi Dieu que les monde, dans une était fort de l'homme pour nourrir, qui a donné son fils unique. Ma soeur, il a là son laçon de bon espion. the brother walk with assim que vão ter esse corpo e vão jamais again more all our life. Alaska, Alaska, Alaska, everything is. Aleluia. Oh, non, non, c'est pas pour parler ça. Tu m'as dit, tu veux qu'il m'a Tu m'as dit, Мы знаем, чего вам